Jmenuji se Marie Zukalová a zastupuji firmu Solidify 3D, která se zabývá prodejem materiálu pro 3D tisk. Vyvíjíme nové zařízení, které bude doplňkovým pro 3D tisk. Studenti, kteří mají přístup k nejnovějším technologiím, mají možnost a mají znalosti, zkušenosti nám s tímto nejvíce pomoci. Jmenuji se Jan Kalaš a zastupuji společnost IBM Clients Innovation Center Brno. Strojlab naše společnost využívá především jako místo setkávání s talentovanými studenty. Pěkným příkladem z praxe může být například projekt, který jsme eh, ve spolupráci s VUT Brno rozjeli. Jedná se o senzorické hlídání parkoviště. Studenti mají možnost prokázat, co v nich opravdu je. Eh, jmenuji se Filip Ulíř a zabývám se eh, vývojem softwaru pro 3D tisk. A Traderman se převážně zabývá naceněním 3D tisku a Strojlab využívá mm, tuto službu pro její vlastní činnost. Jedním z hlavních problémů 3D tisku je postprocesing modelů a rádi bychom se Strojlabem navázali spolupráci pro vytvoření takovéto finišovačky. FabLab je místo, kde mohou studenti uplatnit svůj talent. Místo, kde se potkávají kreativní lidé, kteří by se jinak možná nepotkali. A společně ve FabLabu vytvoří něco, co by jinak nevzniklo.